Now, as that goes. Autodidacta de las masas, levaduras, harinas y granos, de la forma de hacer, del pan. Inventor de recetas, de nuevos sabores y combinaciones, de texturas diferentes y de maneras de sorprender los desayunos. Así es nuestro panadero Antonio Burguillos, que desde Biopan de la Subbética, su panadería artesana y tradicional en Lucena, nos abastece del superalimento básico por excelencia, con un sello indiscutible de salud calidad y originalidad. Trigo integral, espelta, centeno, cáñamo, escanda, avena. E imaginar por un momento el olor de sus panes recién salidos del horno. Subbética ecológica, alimentos por el bien común.